bu ani sarbon restoranga aloqasi bormi aloqasi bor a o'shani o'shanikida sarbon restorannikida ha mana mana shu bo'ladi Ravisha Shada and she Fanta, Kushulaga. Kushulaga. This people are checked. Bachalar bizor taqamaydi. Tuman vaqtda mana bergan joy bo'ladi. Bergan joy qilsa bo'ladi. Bu detiska nima? Haydan ikkita круглый joy bo'ladi. Ha, ular отдельно как кабинка bo'ladi. Ha. Shu anavi keling yo'lab qo'ydi. o'ylanishlik bo'lsa o'ylanishlikda masalan oshpaycha bir pillamani buni ichiga qudalaga jo'qib qo'yadi buni ichiga oshga qudalar отдельно keladi buni ichiga ha o'shanga shu litne deb aytishyaptida shunga nima qiluvdimda mana bu joylarini ham olib ko'rsating Hmm. endi hozir issiqu endi kechga salqin bo'ladiku suvlar sepilib обедga ham salqin bo'ladi обедga kecha to'yib yurdi agar nima bo'lsa ayollar kech kuni вообще bolalar chiroyli ekan hmm. shuni aytaman mana shu tabiat chiroyli ekanda kelinga aylansa ham bo'ladi buraco. Non, non bu brizgalga suv ketib yotardi. Hmm. Ammo archalar churalagan. Ha, keyin mana bu nimalardan o'zi suvni o'zi otilsa, suvni nimasi uradi. Ha.